ayo ayo is Vattenberg lo siphinde sabuya namhlanje sithe asenzeni i-newspaper layout iyona le ngoba niyibona if uyithanda or ufuna uyisebenzisa ngendlela yakho ungayidownloada kwi-website yethu ethi www.vatinvec.com la izothola khona or ulindele i-full video ubone ukuthi senza kanjani iyabo akube mnandi kube mtshotsho mina sengiyaphuma danko